anyway, mean, hata yeah. okay, kabla tuende <laughs> eh, mengine kabit fulani. But anyway, hi, welcome back. We just had a short musical break. Previously on Why in the Morning, we just had a very intriguing interview with one Stephanie Ayeta as the host, and it was a spot on tech, particularly regards to women, Vinyan Miske interview, uh, women and cyberbullying and the space they are in the tech world. I hope you enjoyed it. And if in case you missed it, I'm sure somebody from my very able team will upload it on our YouTube channel. And have I told you how you can interact with us at y 254 on Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on the ground. Hashtag of the day is Thursday Vibes because we are serving you very good vibes and it just happens to be a Thursday. So mimi kwa maoni yangu bado tuna Zambia and a happy International Women's Day. Although it was yesterday, very good yesterday day was. <laughs> but happy International Women's Day to everyone out there. And on that note, since tukona queen kwa, kwa studio, si msalimie kwanza. Hi. Hi. Sasa. Mkupua. poa? Unakaa smart. Thank you. Mm -hmm. Thank you, you too. Thank you. Nimekuona ukidance dance hapo. Kwanza jiseme kwa majina unaitwa nani, alafu ndo tutaingia kwa ngoma. Okay. Mm -hmm kwa majina naitwa Gladys Maina. mm Mimi nimeokoka. mm Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili mm -hmm. ambazo nimemix, kuna worship na kuna kama hii ambayo imechezwa ya, ya kuruka hiyo sasa kuchangamka. mm Kuna hiyo pia sasa nyimbo zangu unaweza zipata kwa YouTube, kuna YouTube, Facebook, niko huko najiita Gladys Maina. Ukiingia hapo utapata nyimbo zangu zote hapo, na pia utapata kuna nyimbo zangu zote ziko na skiza still, utaweka hiyo skiza na Mungu atakubless. Mm, na kwa hapo kwa skiza tunakupata eh, tukitaka kwa mm. iko tu hapo hivyo kwa YouTube. Mm -hmm. Sasa ukiingia kwa YouTube ile wimbo yenye utachuza hapo kuna nine songs. Sasa kuna ukichuza wimbo yenye we ukiingia kwa YouTube ile wimbo yenye utasikia imekufurahisha uchuzi hiyo skiza code mm. uweke kwa simu yako mm. -hmm. ukiweka kwa simu yako hiyo imbo ingie, ndio sasa ukipigia mtu mwingine, mtu mwingine akikupigia anasikia hiyo hiyo ringtone. Tunablesiwa sisi wote mm -hmm. eh. So kama nilikuwa nakutafuta na makasiriko mm -hmm. alafu unisikia sauti yako eh, sasa unasikia Natulia. kabisa <laughs> I like that. Mhm. Haya, mm -hmm. sasa Ingoma, mhm. mnatuambiaje? Unajua sometimes kuna mm -hmm unaweza pata kwa audience kuna mtu haelewi lugha yenye ni Kifaransa Kifaransa hivi, so maybe mhm. unaweza tuambia una, kwa hii song mm. Kwa hii song yangu inaitwa Muhotaniri mm. ina Kikuyu. This Muhotaniri it means, it means Mungu ndiye Mungu ndiye akona Mungu ndiye anaangalia anaangalia maisha yako mm -hmm. Ndio sasa tuseme kama kuna hiyo stanza ya kwanza ambayo nimesema Ayub. Nimetoa stori ya Ayub, nimeongelea kidogo tusikie. <coughs> Ayubu arwara mwĩrĩ wake wothe wĩihũrĩte ironda cihũrĩte ruo mwĩrĩ wake wothe mm-hmm. I confused there. It's okay. I confused there. Nini hapo? Eh? Uh-huh. Sasa kwa hiyo song nilikuwa naelezea about about venye venye Ayubu alikuwa mm. alikuwa amepata hiyo sasa, venye alikuwa amepata hizo vidoda kwa mwili mm -hmm. vile mpaka waifu wake alikuwa anamwambia achana na huyu Mungu mm, anamsumbua e, anakusumbua sumbua but the really matter ni ati mm. huyu mm. Ayubu akusikiliza waifu wake hata marafiki. E, kulingana na vile mwili wake ulikuwa umejaa vidoda mm. Tena still familia yake yote ikaisha mm. Utajiri wake wote ukaisha mm. Akuangalia hiyo yote mm. Kitu yenye aliangalia aliangalia kuhusu Mungu mwenye ameamini mm -hmm. Sasa kulingana na venye ameangalia Mungu mwenye ameamini, that's why Mungu akamponya. That means unaweza kuwa unapitia mambo mingi mingi mingi sana kwa maisha yako but wewe kuwa hivi mm. kwa maisha yako unajua kuna Mungu mbinguni mm -hmm. usitrust mtu yoyote, na tena mtu, mtu yeyote mwenye ana trust mtu mwingine. Kusema kweli, kwa Bible inasemekana huyo mtu kabisa ame tunasema niseme tu na Kikuyu ni murume mm -hmm. ni undu wa guthikiriria mundu mm -hmm. ubatie guthikiriria ubatie gukorwo wihokete Ngai no muigua mm-hmm. ariwe mm -hmm. nigetha maundu maya mangi magiuka at least wina ka wina at least ngai at least ni urugamite na gai waku mm. eh. Jeffrey cheza na subtitles subtitles subtitles hapo <laughs> Hashtag is Thursday vibes. But the, the basic gist is uh, mm. you, you should trust in God because God comes through all the time. He is, he is the one and the only. Yes, even don't make well ever. Yes. Mm. Hashtag Thursday vibes. <laughs> Mebaki sasa ni learn Portuguese. <laughs> <laughs> okay, so umesema uko na ngoma zingine. You said mm -hmm. you have nine songs. Nine songs. Haya, tunaweza ongelea the first ever song that you ever sang. Mm -hmm. Kuna hii wimbo mm. inaimbwa Mungu ndiye rafiki mm. Aha, maybe I can sing it a chorus. Mm. Mungu ndiye rafiki wangu wa karibu sitapungukiwa mimi na kitu chochote. Mimi sitaki mwingine, namtaka Mungu aliye binguni. Mm-hmm. This song niliimba nikiwa class 3. Hata makofi shwali. <laughs> Thank you so much. Uh Hii song niliimba nikiwa class 3. Mm-hmm. Hapo ndipo hii song mm by the way, wacha niseme deeply mm. this song mimi nimelelewa kanisa mm. -hmm. Sasa unaweza imagine unaweza imagine nikitoa hii song niliandika nikuwa class 3 mm. Sasa hiyo umri mm. unaweza imagine nilikuwa nilikuwa 8 years mm. nilikuwa 8 years by then nikiandika hiyo song mm. Sasa ni ile nasema Mungu ndiye rafiki wangu wa karibu hmm. hiyo mm. ni ile nä harä a wä mwana å koragwo wä tä kä tie ngai biå kuringana na njä ra kuringana na njä ra ä rä a ciari aku makuonetie mm-hmm. atä ä no nä yo njä ra ä rä a å kå gera mm-hmm. rä u kå na nä å rä a ndonetio rä u hau nä ndaiguaga biå biå ngarikira ra ngarikira ngarikä ra ndå sasa naandika wimbo kabisa juu kuna, kuna pati ingine nimeimba Ewe dugu na dada, kimbilie Bwana, yeye ni mwanzo na mwisho, Mungu asiyeshindwa. Ukiwa naye jua wewe ni mshindi wa kila daima. Hiyo ni kusema hmm. hiyo mm. ni kusema hiyo ni ile ati nilikuwa nilikuwa deep kabisa. mm -hmm. Nasema ewe dugu na dada, mkimbirie Bwana mm -hmm. by then mm -hmm. by sasa hiyo wakati yenye nilikuwa mtoto mm -hmm. unajua music unaenda ukikua mm -hmm. Sasa kwa hiyo wakati nikiwa 8 years sasa kwa hiyo song Mungu alikuwa ameni, ameni bless sasa na hiyo song mm -hmm. nikiwa hiyo umri Class 3. Class 3 mimi nilikuwa nafanya nini? <laughs> Nilikuwa tunacheza. Dufu mpara ro. Eh, mi, ama nikicheza na mhm. nilikuwa napenda kucheza na taya usiambie mtu. Mhm. I used to have a lot of neighbors wenye nilikuwa um, my boy child. Mhm. So tulikuwa tunacheza sana sana. Ama tucheze kati. But kati sijai flourish kwa hapo katikati. Mimi ndio nilikuwa eh, yeah, hashtag Thursday vibes. But that's not here. No is it there. Aya, ah, unaweza sema oh, unaimba na mtu hapo ama ni Vixen? Eh, ni nani wewe? Huyu ni rafiki. Aha, Unaimba eh, e, pamoja? Eh, tume, ni rafiki sasa kwa dancers mm. Sasa tukaimba na yeye. Oh, mm. hii ni ingine song sasa. Eh, hii ni ingine inaitwa nini? Oh, ndio hiyo mm. Skiza Code. Eh, ndio Skiza Code. Eh. So hapo unajaribu kutuambia nini? Sasa kwa hii song, mm. hii song ndio nimesema nimeimba Mungu ndiye rafiki. Mm. Eh, Oh, hii ndio umetoka kutuimbia saa hii. Eh. So from class 3 saa hii ndio unatoa video. Saa hii ndio nilitoa. Na ukusahau? Sikusahau, hata sikubadilisha anything. Venye tu niliandika nikiwa mdogo, nikiwa hiyo umri. Mhm. Mm -hmm. Sikubadilisha anything. Mhm. Mm eh. Well. Na sikusahau, mm. sikusahau. Nikuulize, ujai pata mashida ukasema acha niweke Yesu kando kidogo mhm. alafu niishi maisha alafu tutarudi baadaye. Ujai pitia mhm. mashida kama hizo? Eh, mashida nimeipitia lakini mashida nimeipitia ni mingi hmm. ni mingi, lakini vile vile sasa nimelelewa kanisa, nimelelewa mungu, mtu anafuata huyu Mungu. Ukikiwa na mashida kiwango gani, fuata huyu Mungu. Mimi tuseme for example kwa maisha yangu mm. but is the real life mm. not an example is a real life mm -hmm. nile tuseme nile nilikuwa by then nilikuwa nilikuwa class class 6 mm -hmm. we are family of 6 I'm the first born wow nilikuwa class 6 mm. sasa nilikuwa class 6 by then my father alituacha hmm. hiyo mm. wakati na still my mom alikuwa na hii ugonjwa yenye inaitwa eliprosi mm huyu wa kifafa huyu hmm. mm. wa kugwa mm. Sasa by then hiyo wakati nilikuwa nakaa na, na shushu mm. na grandmother. Grandmother walikuwa na walikuwa nanipenda ile walikuwa nataka nikae tu na wao mm. Sasa eh, in case of ile time yenye baba alikufa tena ika happen venye sasa tulizika baba tukarudi nyumbani mm. kwa nikarudi sasa kwa shushu. By then sasa venye nirudi kwa shushu tukakaa kama kama 3 weeks, kama 3 weeks mama na yeye juu amekosa mtu wa kumwangalia akaanguka. Ile mm. alianguka akaanguka kwa moto. <gasps> Venye alianguka kwa moto alichomeka huku mikono. Mm. Sasa venye alichomeka mikono, sasa wazazi akapelekwa hospitali na akatibiwa na ikafika mahali akakuja nyumbani sasa mm. huko mm. kwa kina shushu. Sasa shushu ni mzazi wake sasa mm. Sasa venye walikuja huku hivi nyumbani after tumekaa kama ania after sasa after my father alikufa mm. kuna my aunt aliniita on Naivasha mm. alinda aliniita Naivasha niende nisomee huko mm. kanita ende nisomeshe huko mimi nikaenda nikasomea Naivasha sasa venye nilienda Naivasha mm. nikaacha mama, mama unajua anakaa na shushu na guka mm. but na watoto mm. Sasa venye walikuwa kwa nyumba kwa room mm waka sijui ni aje alifikiria mm. but akanunua akanunua hizi hii dawa ya nini ya ya ratrat mm. akanunua hiyo sasa venye alinunua hiyo dawa akafunga mlango mm. na venye alikuwa amefunga mlango mm. the other bedroom mm. uka alikuwa ameweka ameweka radio mm. sasa kulikuwa on Sunday mm. sasa naweza kumbuka juu aliniambia venye nilifunga shule, venye nilikuja nyumbani mm. aliniambia mtu mwenye alimuokoa alimuokoa mm. alikuwa anaitwa anaitwa pia saizi ako anaitwa Rusi Wangujiri mm. Rusi Wangujiri sijui anakuwa Kameme FM mm. anakuwa Kameme FM. Huyo ndiye alimuokoa juu alikuwa akunywe hiyo dawa aeke kwa chai, ilikuwa morning mm. asubuhi aeke hiyo dawa akunywa na watoto wote wote eh? Ile alikuwa ameona maisha imefika mwisho mm. Hakuna hakuna sasa maisha sasa, unajua sasa amechomeka huku hmm. mzee mm. baba alienda mm. Sasa naona sasa maisha imefika mwisho mm. Sasa ndio walikuwa ameweka dawa wakunywe waishi mm. Sasa mimi venye nilikuja nyumbani, nilienda nyumbani, akaniambia akaniambia, eh, my daughter, unajua saizi ungekuwa na familia ungekuwa you alone Why? with her grandfather and her grandmother. and mm. why, waambia mimi maisha imefika mwisho. Do you know what, mimi ndio niliongelesha mama, nilikaa chini mm. nikamwongelesha, akaniambia mimi nilio, mimi mwenye aliniokoa mm. ni Mm. By the time, by the hata mimi nasema by the time ile, ile time mwenye nitapata tu nipate Lucy wangu chini mimi nitamwambia mm. by the way uliokuwa my mom na my family mm. but unfortunately tulikaa by the way hata alikaa hiyo kutoka hiyo time ame alikaa mpaka 2019 akapass 2019 juu sasa sasa hiyo hiyo ugonjwa mm. ile <clears throat> alienda akagongwa na mti akaanguka akagongwa na mti. hii Sasa venye aligongwa na mti eh. ikablik kwa kichwa mm. Sasa hiyo damu ikamwagikia ikamwagikia tako tobo mm. itiriria tobo akapas mm. sasa by, sasa unaona sasa tuko nao watoto wengine mm. Sasa huwa anakaa hivi, nashukuru Mungu nasema yenyewe Wagujiri alifanya something mm. because saa hizi ningekuwa nikisema it's me alone. Sasa saa hizi hata kama madhe alipass mm. 2019 huwa naona brother zangu na sister yangu mm. Eh. We Okay, nikimuuliza kama ameshaipitia mashida sikuwa na expect nisikie hizo mm. vitu zote. Wow. Mm -hmm. We, how old are they? Sasa wenye nakufuata wako na miaka ngapi? Sasa mwenye ako mwisho, mwenye ako mwisho ako saizi kako class 7. Mm. Kasista kako class 7. Au wawili wako high school. Mm. Au wengine wako mwingine ashamaliza ako job. Mm. Huyo mm. mwingine saizi ndio alijoin NYS, ndio sasa ana join NYS. Wow. Mm. Oh, unasikia vizuri. I just play, I just play. Ha. Ah. Mimi huomba Mungu, naambia Mungu kabisa you know the reason hmm. hata mm. ukiumba huyo ma, huyo mama ulikuwa unajua tutapatikana mm. na ulikuwa hmm. unajua watoto wengine watapatikana na hmm. ulikuwa unajua ataolewa na nani mm. Sasa maisha yetu yote unaijua mm. Kenye iko tu ni mimi na, na watoto wengine wetu mm. kuomba Mungu kabisa na wow. kusimama na Mungu kabisa because I really by the way I do pray mm. I do pray hata kama ni kulala hapa chini flat, mm. nilale hapa chini flat, nitaomba within one hata si one hour mm. hata zaidi ya one hour mm. I pray I pray I do pray I do pray I do pray kuwataja mpaka watoto, watoto wetu na majina na majina na majina na majina mm. naombea tu Mungu baraka na stili mimi najiombea baraka mm kuomba. Wow, you're a testimony naona. Mm. Haya sasa tuko karibu kufunga although mm. hii story ilikuwa story bwana. Eh, hashtag Festive Vibes. Mm. Ungependa kuambia wenye nakuona kitu kidogo hivi your new fans wenye wamekuwa ukifuata unataka mm. kuambia nini? Mimi naweza taka kuambia my fans first of all ni kuwa thank kuwa thank you kabisa kabisa kabisa. Nyinyi ni fans wa maana wa maana kabisa katika nyimbo zangu na maisha yangu. Katika hizo nyimbo zangu, mi najua kuna mtu mwenye amebresiwa kabisa, amebresiwa kabisa. Kuna imbo yenye fan mmoja tu anakaa hivyo anasema, enyewe hii song ya Gladys ilifanya ilifanya mimi, mimi penye, penye nilikuwa saizi siyuko hapo mm. my life changed. Najua kuna fan mmoja tu anasema hivyo mm -hmm. because kuna song moja yenye imembless mm -hmm. because let me tell you unaona hizi nyimbo zenye hizi nyimbo zenye nimeimba hizi nyimbo zenye nimeimba unajua si ati nimekaa hivyo I song but it's a song mm. it's a song inanikujia mm. inanikujia na uzito mwingine mm. unajua before nitoa song mm. hukaa hata with hata ania mm. hukaa ania Mm. By the hizo song zote hakuna song yenye nimetoa ati this month next month nimetoa. Mm. Imekaa hata ania. Mm. Ania kabisa. Mm. Nakaa tu hivyo. Naimba tu. Nakaa hivyo, naimba. Nakaa hivyo naimba. That means hmm. hiyo mm. song nikienda kuirelease mm. kuirelease ndio kwa fam wangu mm. watakuwa wakiona na wata hiyo song itawa bless ina in a situation that mm -hmm. ati huyo farm penye alikuwa mm. -hmm. itakuwa imemsaidia mm -hmm. kwa maisha yake mm -hmm. kabisa okay. na itakuwa imemuokoa kwa maisha yake. Hey, we thank God. We thank God for you. Thank you for coming. Mara mwisho ati tunakupata wapi YouTube? Watanipata, utaingia YouTube, mm ukiingia mm. YouTube utapata nyimbo zangu hapo, naitwa Gladys Maina. Uta click Gladys Maina official. Ukiklik Gladys Maina official utapata nyimbo zangu hapo, na still kuna skiza venye na still utasubscribe tafadhali tafadhali unisubscribe mm -hmm. Mungu atakubless sana okay. Mungu anakupenda ana, anatupenda sisi wote mm -hmm. Pia nyinyi fans wangu anawapenda kabisa mm -hmm. Niko Facebook, niko huko Gladys Maina official, niko page yangu iko huko, utanipata huko tutablesiwa sisi wote. Amen. Amen. Hey, eh, all right, we are starting this uh, Thursday quite blessed as you can see. Mm-hmm. Thank you Gladys for coming. Thank uh, you. you don't go away. We still have very much more on the entertainment segment of the